prêts Vous avez entendu, les gars C'est le moment de gagner votre route Chef, O'Brien est mort. Les pilotes veulent pas mieux. Prenez leurs plaques et leurs armes. Sergent, faut qu'on se là. Ok, on va se mettre à couvert dans ces immeubles. Butkus, tu passes devant. troisième étage, gauche. Je vais me le faire. J'ai jamais pu blairer les campeurs. Merde, il est où Quelqu'un un visuel Butez-le Fume-moi cette merde. Deuxième escouade, ici Cortana. Quel est votre statut Terminé. On est opérationnel, madame. Tout juste. Nos pilotes n'ont pas survécu. Trouvez-vous un trou, bougez pas. On vient vous chercher.